आज मैले तपाईँहरूको सामु एउटा सानो कहानी लिएर आएको छु यो कहानी मैले कहीँ कतै सुने सानो छ तर रोचक छ अन्तिमसम्म सुनिदिनु होला है एकादेशको कुरा हो एकादेशको कुरा धेरै सुन्नुभएको छ है फेरि एउटा सुन्नु है एकादेशको कुरा हो एउटा गाउँमा एउटा बिस बाइस वर्ष केटो थियो त्यसलाई बिहानै सहर जानुपर्ने थियो र त्यो सहरको लागि बिहानको छ बजे एउटा बस मात्रै पाउनु थियो र त्यो बस पाउने गाउँ चाहिँ उसको गाउँभन्दा तिन घन्टाको बाटोमा थियो त्यही भएर आज बेलुका नै उसले आफ्नो सारा सामान रेडी गरेर राख्यो र छिट्टो सुत्यो बिहानै दुई बजे उठ्यो र आफूले गर्नुपर्ने काम सारा सकाएर तिन बजे ठ्याक्कै एउटा हातमा झोला र एउटा हातमा लालटेन लिएर आफ्नो घरभन्दा बाहिर निस्क्यो तर घरभन्दा बाहिर निस्किँदा बित्तिकै ऊ निराश भएर डर लागेर थचक्क बस्यो किनभने ऊ जानुपर्ने बाटो एउटा जङ्गल भएर जान्थ्यो र जङ्गल तिन बजे बिहान अन्ध्यारो डर लाग्थ्यो केही गर्न सकेन ऊ एक पाइला हिँड्न सकेन थचक्क भएर त्यहीँ बस्यो उसले आफूमै भन्यो आफूलाई नै भन्यो यो लालटेनले मलाई एक पाइलाभन्दा बढीको च्यालो दिँदैन म बाटो कसरी खाने यही निराश भएर त्यहीँ बस्यो त्यतिकैमा एउटा साठी सत्तरी वर्षको बुढो मान्छे आइपुग्यो ऊ त्यो युवा केटालाई देखेर सोध्यो किन यति बिहानै यहाँ कहाँ जान लागेको त्यो युवाले निराश हुँदै भने हेर्नुहोस् न सहर जानुपर्नेछ तिन घन्टाको बाटो छ तर यो मेरो लालटेनको ज्यालो मलाई एक पाइलाभन्दा बढी बाटो देखाउँदैन म हिँड्ने कसरी जाने कसरी भने हाँस्दै भन्नु म पनि सहर जान लाग्यो मसँग जाँदा हुन्छ उसो भएको केटा त्यो बुढो मान्छेलाई हेर्दै हाँस्यो तपाईँ पनि त लालटेन बोकेर हिँड्नु भएको छ तपाईँले कसरी पुरा यो तिन घन्टाको बाटो काट्ने उज्यालो त्यति नै छ त त्यो बुढो मान्छेले फेरि हाँस्दै भने ठिक छ तिमी मसँग हिँड तर हिँड्नुभन्दा पहिले तिमीलाई एउटा प्रश्न सोध्छु तिमी त्यसको जवाब देऊ तिमीले आफ्नो उत्तर पनि आफै पाउनेछ तिम्रो यो लालचिनले एक पाइलाभन्दा उच्यालो दिँदैन तर के तिम्रो पाइलाले एक पाइलाभन्दा बढी हिँड्छ र मलाई यसको जवाब दियो